naye kati nga bwembeera ne mukulutamale wano tetwogera bingi hmm. naye si lwakuba nti tuba tetulina kyetumanyi naye lwakuba nti buli kimu olinawo olina okyogerera ne impakiti yaakyo ku bantu tusaba buli muntu awulira nga oyagala okwogera ku bulamu bwa genokasi lyeggwanga kakasa nti ddala olina infomation entuufu mubisa omusajja mumukozesezza ebiraamo by'atakoze mubitambuzza tetugamba nti obulamu buno bwa kiseera ffenna tujja buvaamu era tetugambye nti nno tasobola kubuvaamu kyetuva tubasaba njogeddeko nze njogerako n'abali ku lusegero lwa jeno n'abafamire ye naye tekibayisa bulungi n'olunaku olwaleero luno abantu bakoze ebirango ebimubika bingi jeno kasije gwanga akyali mulamu mulwadde yes era ali mu icu eh, kubanga eyo gye bajjanjabira abantu abali obubi naye tannafa tosobola kubika muntu nga tannafa tosobola kubika muntu nga alina improvement kakati tebajja muntu mu ddwaliro ne bagenda bamuziika olw'okuba mulwadde ali bubi omala kufa n'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza mwe abaagala genokasiti eggwanga mweyongere okumusabira akyaliyo akyali mulamu akyajjanjabuwa bw'abanga wenkoledde puroguraamu eno amawulire gensembi ey'okufuna bwe gatyo bwe gabadde gagamba wenkoledde puroguraamu eno ne mugenda wange taamala emirundi era mm, sinaweza na dakika tano nga njogedde n'abantu abamuli ku lusegere ne batutegeeza nti nno jeno tetweraliikirira akyaliyo akyali mulamu naye ne basaba nammwe abazunza amawulire ge mutamanyiiko olw'okuba olabye ku social media naawe n'otwala naawe n'oweereza nti mukole eki nti nno mukikomye mwebale nnyo mwebalire ddala ate ne mukama ne bw'aba amuyise era n'okumuyita kwe kuyina okufuluma nga ddala kwekwo nti ayitiddwa nga kutuufu so oli ku kyenda katonyeze munaana nkugambye nti wenkoledde wetukoledde puroguramu eno ne mwami tamala emirundi ng'amawulire ge tulina geego amatuufu waliwo agabadde gasaasaana agatali matuufu so tumweyongere omusabira mukama katonda amukole ki amujjanjabe ng'akozesa abasawo tuddemu tumufune ate awereze ensi ye n'abantu ee eh, kubanga ne muganda wange tamala ono yakakivaamu mm. yalwala n'alwala n'ababubi naye yajjanjabwa naawona naye ng'okumubiikako oh, bamubiseeko obubisi naye tekitegeeza nti yali tasobola kufa <laughs> ah, ah. nange ne wano ndi mulamu siina we wanuma naye nsobola basobola okugamba essaawa eno nti nkoze ki naye nga mmaze kufa olaba <laughs> ngaomuntu amaze kufa oli kukyenda katonyeze munaana webale nnyo webali ddala okubeera tokyaliwakakati esewo eh, nine ebintu bibiri ekisooka nti eddagala ne erya covenant mm. nabagamba nti profesa yajja wano mu amerika aga nti agala kulaba pulezidenti nebagaana mm. nebavuma amagolola nti mubbi nebakola batya naye pulezidenti olunaku lweggulo yagenze factory emunajiramu mm. era mukulanga ebirango kati ebiri ku maradio ne tv bano bebasinga okulanga ddagala lino baalikola sanitaiza kadaga yali bagamba nebamuvuma nebakola batya nebakola batya wy nti baali tosobola kulaba museveni nga tubawadde edola mitwalo kumi tukisobola kati bafulatratinga nga buli muntu bano no profesa bwe yajja wano baabasabasika n'abaministreni babasabasa kubadiisa ugandan ono omwana akolaga ne profesa nuyuza ugandan was a phd in chemistry omuvudde eddwaliro lino fo american market presidenti yagenzeyo okuligulawo yesterday i fought for it as a risk taker era katonda nyambye nendirabako ne products zawali oŋambye nti ogenda nakukampaako wabufuna buno eh. mazina eribanga ganakakuwaiwaliwo eh, eh. namune nasingawo naki yo santize bagikolera wano mu uganda ate nze sikonavirusimukozesanga yale yaleeta obuzibu mugende mugyeyo ebirango thereading advertisers now omaikasanitaize okawulirira ku ngalo ngaokayiyeeko kati present factory yagirambudde matunga gyeri naye bano ababbi bamafiya tebagiriimu era bajagirwanyisa neeno kwereta chemicals bagirwanyisiza okukamala obukamazi naye yekola eddagala lya siriimu mu isi ne sente ne southern africa era bagirwanyisa gijjamu wehave problem ye kuba midiya yonna bagulangule kakati nkugamba mukatabo kange kano nkugamba mm. tinnawulidde olutalo lwolanya mm. ne kadaaga mm. mm. mm. naye akatabako kalaba nti olutalo olwo naluwandikako nembawa n'amagezi nabawa amagezi nti bannange mukoze ensobi olanya ne kadaga mubalwanyisizza naye tebajja kusobola kukola bumbi mu kifo kimu hmm. kasomolabe kakati akatabo omutwe the invisible force omuwandiisi tamale mirundi akatabo kano awandiika dda kubanzibira twakasomako era kafuluma 216 omutwe ogugamba anti Olanya failed bid for speakership The situation in parliament deteriorated further by the election of the speaker and the deputy speaker. Olanya, on the, on the other hand, generated confidence. He used his nuclear team to undermine Kadaga, pointing out that she could not manage the house because of the nature of its work. He made another blunder by picking only the papers of the Speaker. This meant that he was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop them from tearing themselves apart. I pointed out that allowing the two to tear themselves apart undermined their future relationship if both of them bounced back into their respective positions. I gave the example of Finance Minister Matia Kasaija, who simply intervened in the National Security Fund leadership wrangles where his head Biarugaba was fighting with his deputy Nasali. The actions demonstrated that the leadership had lost faith in Kadaga. The NRM further allowed the continuation of negative articles about Kadaga. Lastly, the eviction was delayed, fueling more media battles. The president came out and said that he was not supporting any of the two candidates, but clarification came on the heels of Kadaga's statement that she had the backing of the president. The president defended his decision by saying that backing any of the two would divide the party, avoid, avoid. to avoid the mistake Moi made that torn canoe apart. But the president's clarification affected Olanya more than Kadaga. It was Kadaga who had claimed Museveni's support. The statement indicated that he was neutral, which undermined Olanya's team that was claiming president's support. Actually, by claiming that she had the backing of Museveni, whom she was accused to be fighting, she was provoking Museveni to declare his stand over the matter. His statement collected Kadaga more support. The Olanya team accused Kadaga of dislo disloyalty when she deviated from the party position. With gloves off, the center could no longer hold. In fact, the country needs independent institutions, not rubber stamps or puppets. The reason for this is that Ugandans have developed a stronger feeling that a group of people have surpassed the power of the president. Therefore, it is not Museveni the president who wants a rubber stamp state institutions, but this underjoined gov government that is operating within. It is interesting that Olanya did not learn from the eviction of the Chief Justice. Okay, it's interesting that Olanya did not learn from the election of the Chief Justice, where Deputy Justice, who had been acting in capacity, lost to Katurebe because Kavma was a loyalist. The Kadaga team made another good strategy. They changed NRM election rules without the party leadership realizing Kadaga's woes were blamed on her independence. In order to demonstrate this, opposition MPs and civil society moved in, and each candidate, including Olanya, who was sure of NRM's members solic solicited support from the opposition, making the, the NRM numerical strength irrelevant. This is why people like Cecilio Gual, Maria Matembe, and opposition figures joined the battle. Museveni is known to respect public opinion. This is why Olanya lost to Kadaga. In my book, Understanding Mafia Politics, in my book, Understanding Mafia Politics, published in 2012, I pointed out that the executive had lost to parliament as far as people's perception is concerned. I observed that parliament had surpassed the people's the people of the exec the power of the executive. It is parliament in the driving seat of public affairs. It was parliament that was console censuring corrupt government officials, including powerful ministers. Parliament could handle people perceived to be so close to the president, like in the oil debate sh that shook the government. It is parliament that seeks accountability from government and questioning human rights record. Parliament even handles wrangles in markets where the responsible ministers or local authorities have failed. Such issues are under normal circumstances. Such issues under normal circumstances should not be under its responsibility because parliamentary role does not go beyond the legislation. However, as a political institution, it must be opportunistic, which has earned it high public ratings. In this same book, I pointed out that an LOC elect chairperson who believes in mob justice is always more popular than the one who believes in the law. It is blind loyalty to the executive that had undermined Edward II's power as speaker. This taught Kadag a big lesson and elevated her from the attitude of her former boss. Thirdly, the handling of the rebel MPs and the Kadagamo support when she rejected the party's resolution, the party resolution to get them out of parliament. The party position was that once a member is stripped of, of party membership, they lose the parliamentary seats. Kadaga, who is a member of the executive committee, supported the two roles. She did not oppose the resolution, but refused to implement it as a speaker. The rebel MPs earned public trust and their popularity soared. They were seen as the voice of reason in the party, which was being threatened by an internal dictatorship. Kadaga created a chamber in parliament to accommodate them. Her decision was upheld by the Supreme Court and the rebel MPs retained their parliamentary seats. Interestingly, they were all re-elected to parliament in uh, subsequent elections. The party allowed them back in it, into its ranks and the party constitution is still intact. This means that they owe the party leadership an apology and of recent, the Speaker Rebecca Kadaga found herself in a similar position. That is why they like her. Kadaga was exonerated. Nyongereyo? Kakati, mbagamba, nti abantu bano mbagamba nti abawesitaana mbasitaadinze bajja kgenda nnyo mu ggulu abawesitaana tebafaanana baganda tebalina kituyita embiibi oba enge abawesitaana bwe bakola ebintu bagamba nti byangu people forget people can move tikiina ensonga bwemala okubba sente zinga nziruka ngembwa abakanyuka kasasiro ye talina baana talinaki tekiina ensonga tekiina ensonga aaa ffe mu baganda kirina ensonga kirina ensonga kirina ensonga tomala kujjonoona noga nti ojja kudduka bwemba tunuli abantu bano nti abo bantu mwebaze bagambanga ajje tukole nolijo benyondo nkuttirewo kano katukundit ajja mu nvision nolijo benyondo nkuttire mu nvision kuga bwobatunuulira balina aproach eri simple ti this morning sambolerangami nti a former pps molly wants to talk to you ingandi of all the time she was in the state house why didn't she find time to talk to me bo balowooza oba mane oba kyovaolaba nti batusanga okuttalayisi kubanga you are talking about a situation eh, ku muntu gwotategeera nti things went there no no no okirod my political future tuyinza okubaganira mu office oba okubaganira mu lifuti kakati bano bakolera kadaga campaign mbi nnyo what is eating up kadaga kadaga ne bamukolanga ezzike kadaga cannot manage the tennis parliament this is the same kadaga kati kubalowooza nti eh, eh, obujozi bwabwe nebibamukola yabyerabira abaganda bagaa nti kyerabira muganda naye omugambi watakyerabira nonono ebintu ebyo byemukozesa mbu tekiina ensonga samutwaibuzi kiina ensonga ekanusifu givu you the certain things which are not forgivable nekukwata obukwasi ngaze wange nenkuyolerawo kakati kadaga yakubwa nnyo nempandika mu katabo muno why don't you reconcile the two kubanga tayimu ejja kutuuka bonna baddeyo kuba mafiya ne museveni banjawulo mafiya yali eyagala kuwamba palamenti nakati eyagala ogiwamba naye bajja kuyoolako amafiya bajja kukwatakomu baje bali mukuba wano bane bajja kuduka banne bajja kunywesaako omu wano omu bwati omu naye enkuba gye bali mukubamu obukyayi abantu bwe bakyaye maafiya aka kasajja kagambye but museveni zirong on boda borders ebodaboda raida nagula ebodaboda raida kani move from mukono and mirundi inciting people against us nmukomye okubba mukomye okubba n'okujooga abantu mukoma muvemu mudeyo mubushuma naye kati muli muli abariro okukinduka gundi otafiri yanga nti bantu babayita abariro okukinduka embuto zimala kwabika buli wamu bebaliwo mulifeni bebaliyo ku kisaawe bebaliyo buli wamu wonna bebaliyo babba enjovu ne babba embuzi ne babba nemmese bonna bebamu kagurupu kali bwe kati kakati kadaga yakubwa nnyo olanya nakimanyi nampapula zaki za kadaga cannot manage the tennis parliament kati as we speak today both of them are working together nembaga nti abantu matiya kasayija yalabye nasali negundi nga bali bayumba she went neboba pretender you see this government doesn't know the politics of pretense nti tubikako fe abaganda tukuyita kubikkako nosanga nga nazaala wagamba gundi mukazi wo akuga va ku muwala wange gwe genda mbamalayabo omwana wange muleke wano the woman believes nti my mother tayagala gukusinga nze no but as a woman yagoyinga through those problems yabamanyi nti ono bazukulu bange bwano bajja kuyisibwa bubi kakati ye abeera tafu kuki kumutabani we naye abaana bazaalayo tabagira tabaagala so politics wabawestaana bangu nnyo bakusonyiwa balowooza nti sente zikola bwojooga omuntu n'omufukira omusulo oddamu n'omuwa sente najja this is why a PPA, former pps who never had time to think about me now says he wants to talk to me this is why these people are saying we can draft a document eh, ntuyapusu gyakoze netugimutwalira jangu jangu nkubenkutyo nemotoka yamwenjoke kati batebayina nti kyali tekikyasoboka kadaga ndi olanya tuwaka tugeza but eventual as usual olanya bamusuula onuzawe kakati olanya bamusuula onuzawe tebamujja mbamafiya bamulimba ndusha ekifo jakifuna ekifo jakifuna ekiwa spika nibaisa kadaga mutwabuzi mutwabuzi mutwabuzi kakati today what prompt yolanya nti batuula mu parliament ne bamwogerako ye sente yazizizaayo as opposed to parliamentary decision kubanga omulamuzi yagaa nti ziddeyo wanabagamba nti abalamuzi basala keses ezamankyolo kubanga palamenti yabagaana oba gyebaagala kati palamenti yabawadde naye ate kataka yabateze you cannot give a judge that money under this condition of coronavirus when doctors are dying without equipment ne bwe naalibadde anti yabawadde futuresiza leero nolobaona omukozi yabadde yeetaaga okuleetewo nga talinnyibwa nokyenja a doctor has died how do you go there did you take eh, boxes of graves bino byetulaba ebyamajolobero wage yagenze nabyo did you talk to the believed family yayogedde nabo did this woman emiss of health talk tufamireyo omusajja oyo dokita land public relations land from seven baŋŋambye abaana bawe baŋŋamba nti abaana ba dokita ono gwe mutendereza celebrate ligundi ono eyafa ebola hmm. they had to leave the medical school because they lacked the money who eats this, uh, uh, this money because you for the president hears oba public netegeera nti abantu abo temubayamba nze mu myaka ekumi nene gyenakola ne press saamulabako nga kakabuli y'omuntu oba bwerwere oba waawa nagenda kukabulibakuba amasasi nga gyali his speech if you repeat it you replay it i create ono omusajja yayambalanga yadoningange ebyenaalemuyana yafa ono gwe batta eh. abiriga abirika We shall have a bigger memorial wound. We shall have this. Does the president know? How many times has Apiriga's family visited the president in the State House? amanyi nti mu recent kisiibo basiibye ne the last time I, I just heard about this family had gone to the area MP Kasule for assistance. They also went to Qatar to look for assistance. tiba taata wabainaka yasigazaayo what happens i don't expect the president to be, to, to be in, uh, after all these affairs but there must be a person lwakibowo omukyere bagule naye waffe bajja bakuba nemotoka bazuki yosi zonna bazikumeka omuliro temusobola kukolera campaign okufa kwange kakati njagala kumanya ebyani alina obigoberera ani bweba ofice ofice kibwaba muntubweba kitongole kitongole ki e, era njagala mukulu wange yaŋŋambye nti yeogwo omuzanyo yagulaba nze nali mwana muto yaŋŋambye nti genda bugamba gundi ono siyasa baddemu bazanye omuzanyo gwa bantu bange mm. nti ojja kulaba mukama weekizibu kyalina omuzanyo ogwo baguzanya emyaka gyakinana bantu bange hmm. ti omusajja mukazi we yamugambanga nti naye gundi lwaki tomugoba nti kitaffe bwe yafa oyo yatulabirira ye gundi akoze kino lwaki tomugoba nti ate munange senga oyo eyatukoze yange nti genda olonye siyasa azanye omuzanyo ogwo pulezidenti ejja kutegeeraa siyasa mbadde sinamu kuga omuzanyo gwaliwo nnyo mukinaana bantu bange kakati nkugamba it is failure to have public relations and failure to recognize that people are humans who cannot be humiliated and compensated with jobs and money bo bano babikola Until today what looked like a simple matter has been uh, uh, has, has helped uh, to explode why if parliament passed something that annoyed the Deputy Speaker Olanya, and it was part, it is now part of the Hansard, which he does not want to be part of Hansard in future. Kijja kumuhontinga in future. T, as Deputy Speaker, he deviated from a, a, a resolution by Parliament. How does he do it? The easiest way would be to sit in Parliament, to chair Parliament as a Speaker, n'alagira orders tukiyita expand nti nze at one time the, the, the post of advisor will be expanded from my, from my records naye nagamba abirot embalasi the president yiyo ekikola mu good faith ti ono omwana bajja mutyanokamufunire kaali ate tumwebaze nagamba omukani tibaajimbwafu ah, anti olanye ekyamukozeseza kino ebyo byonna kuba ne sipiika yamuwandiikira n'agaanaekyavuddemu kwe kukola nga taamala emirundi n'alumbaekyebakoze ekibi ye yalumbye bubi nti olanya baali badde balina shikedo nti bwokola mande up to friday nange nkola wiiki eddanaye bagirina anti tebagirina why it is not clear whether a deputy speaker is a speaker they're not two they're not equal element eyo nadde ngibuuza bano batabani bae balooya nti bwendaba political science kindabikira ti deputy speaker ne deputy president bifa nti president mu constitution tebamuwamu na mirimu gyayina kuwa oli ono assistant we yamutuma gyayagala ne bwamutuuzawo olunaku olulamu this is why second is the best model kakati olanya nga temunagenda kulwanagana ayo to speakers kuba kakati olanya yatomedde nnyo olanya yafuuse ne mp asobole okwogera nga mp owaawa kakati atoddayo kubwa sipiika naye kyeyabadde ayagala yakifunye atoddayo kubwa sipiika yakifunye anti ngaono era yatudde eh, yakifunye kuba ah, yamugamba yamugamba akiggyeko eh, n'agaana kakati yagenzeeyo eh. ne bakiggyako olwamutunuddeko bw'ati era kyobulaba yamuyise mpola ne badde eri n'akomawo n'atuula n'alagira nti nkijjeeko <laughs> eh. obujoozi bwe baali bandeetako abaana abo bakitegedde tiomusajja yali ajja tutta ne bakama baabwe baa abuirira ne mulifu tituttinganiramu ne mulifu ti noli konsiryeso teriyo kunsi mukaguli ne muggulu obujoozi bwammwe eno nabagamba compgondlos gye mwajja 5 biliyoni zammwe muzijje nakasero muzijje luddawa sibiriimu ebyo mwayonona omulimu gwange mwayononaki ekyo ne purezidenti yakibagamba ezo sente zammwe gye mwazijje five biliyoni ezo mujjazizaayo sizakolirako ddala ddala ddala simanyi bajje nakasero netujja ewani netujja ewani netujja nti lwakusi nadwakutinge mukireete mbattireyo kakati ekyo kibategeeze mu future humanis a humanis bwe baalitegedde nti olanya bamusudde tebanyukize mu palamenti jobuyim anaza job naye tuli ensi okujoganga abantuamulowozatekirinawulira tekirina ensonga utribes endala kirina ensonga muleke kujoganga abantu nga mwekwese mukyetekirina ensonga mutribes endala kirina ensonga tomala kunjoga kumpita mulalu tomukubya mumawe nawulira nti ne right honorable speaker kadaga sente yazizaayo lwakuba yaziisa eh, yaziizaayo ku district ye kakati eyayimirirakati yayimirira eyayimirira eh, eh, tamale kati yayimirira mu palamenti okunenya olanya okuzaayo sente mm. ate nga ne kadaga yazizzaayo kijawulo oda y'omulamuzi yalimu ebintu ah. tebakulimba yabagambatamale ah, ah, tebakulimba omulamuzi oda ye oda ye byombi byalimu tamale tamale uliriza omulamuzi oda ye yalimu ebintu bibiri bazizeeyo eno oba bazizze ku disitulikiti omulamuzi oda ye yayogera bibiri yagamba muzizzeeyo eno oba muzizze ku disitulikiti task force yabagamba ebibiri era bakozeenaye ka titwogera mhm. ku oda zino kikumi kyebanaalya tekinabeerako oda yamulamuzioda y'omulamuzi either ku disitulikiti oba wa omwaja kutamu obudde obudde butuweddeko katukome wanodocument osayininge ok webale kutuwuliriza njagala kwebaza munanga ettamala emirundi olwokubeera nti tutambudde naye etano gyemwazigendesizimana babanja ta babanja 10 <laughs> nga mumuzirese eze nakasero simanyi neza weru weru nawe gimwazi gye 5 billion waliwo omusajja mukadde ali ne president ku lusegerebwa naye lwaki tokkiriza sente nange nontemerako kontemera obwavu nga bunumiomusajja <laughs> eh, olinamugamba nti eh, that name sound is like a warrior you are a warrior in our culture I have introduced this man to be in charge of your ICT. Ngambala babwe. Ngenda bakuba, ngenda bakubira abasajja bano. Be bali mukutta abantu mu marwaliro, be bakukutanga mu Pakistan, be bakukutanga na abachayi na be bamu. The same group. Okay, come. Ngenda kukuba abasajja mu ngenda bakuba. Ngenda bakuba to photos ne president yewe. Wano wetu komi. Wabera na yewe. tamale tambula bulungi era sula bulungi atakumira mpeera akukuuma enze inocenti eri yabanda buli muntu alina embuzi kati andaga egi zinaaliira nambi abalina embuzi eyo mwogere egye zinaaliira